خوب الهی به امید تو کیان کیان آره اینجا سینا دارن نظری میدن چی گو گو یادت دریوس پارسال بهمون نداد کسافت آره بریم حالشو بگیریم بریم بریم چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ چه دارن نظری میدن چی؟ نظری؟ یا آقا من قبول کنه <laughs> خب خداحافظ آره، صافت آشغال حقت عوضی پارسال بهمون نظری ندادی یادته عوضی خب دیگه باب بیا بریم ولش کن <laughs> نار شاممون تامینه جون شکان خوبی داشت آه غلط کردم <laughs>